السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ روحانی علاج سیکھنا چاہتے ہیں روحانی عملیات کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں ہم روحانی علاج کورس کراتے ہیں روحانی عملیات کورس کراتے ہیں اس کورس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ روحانی علاج کورس ہم کریں گے تو ہم اس سے کیا کر سکیں گے تو ناظرین آپ اس کورس کو کرنے کے بعد اس کا اثر مریضوں پہ ڈال سکتے ہو اور محبت کے لیے اس کا اثر ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ کاروبار میں اس کا اثر ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ بہت سارے کام اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا مریض ہے گولی دوا کھا رہا ہے مگر اس کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کا روحانی علاج کرتے ہیں تو اس کو فوراً رزلٹ ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو گھبراہٹ ٹینشن بے چینی بے قراری انزائٹی ڈپریشن ہے آپ اس کا روحانی علاج کرتے ہیں تو اس کو فوراً رزلٹ ملے گا روحانی علاج سیکھنے کے بعد یہ ہم پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی آپ کے پاس علاج لینے کے لیے آتا ہے تو اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے اور اس کے سمٹم کیا ہے اس حساب سے آپ کو دیکھ کر کے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو سو فیصد انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو ضرور رزلٹ حاصل ہوگا اسی کے ساتھ اگر کسی پر جادو جنات ہے تو اس میں بھی آپ اس مریض کو جو آصف زدہ مریض ہے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور صرف فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے بلکہ اس کو اس پریشانی سے نکال بھی سکتے ہیں اس کو ان بری چیزوں سے حفاظت بھی دلا سکتے ہیں اس کو ان بری چیزوں سے نجات بھی دلا سکتے ہیں تو ناظرین اس علاج کو سیکھنے کے بعد آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں ابھی میں نے بہت کم چیزیں بتائی ہے اور بھی بہت سارے کام ہے جو روحانی علاج سیکھنے کے بعد آپ کر سکیں گے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں فون نمبر اسکرین پر دکھ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں بات کریں ہم سے ہم آپ کو اور ڈیٹیل میں بتائیں گے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کیا کیا کر سکیں گے اور کس طرح اپنی زندگی زندگی کے اندر آپ اس کے ذریعے سے انقلاب لا سکیں گے اور کامیابی کی طرف بڑھ سکیں گے تو ناظرین آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کورس دو طریقے سے کراتے ہیں ایک تو آن لائن کرایا جاتا ہے ویڈیو کال کے ذریعے ساری چیزیں بتائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے اور روحانیت کا جو معاملہ ہے وہ بتایا جاتا ہے اور پورا کورس ویڈیو کال کے ذریعے کرایا جاتا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا آف لائن بھی یہ کورس کرایا جاتا ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے تو یہ سارا کورس آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہے جو آن لائن کرنا چاہتا ہے وہ آن لائن کر سکتا ہے جو آف لائن کرنا چاہتا ہے وہ آف لائن کر سکتا ہے اور بھی آپ کو تفصیلات جاننے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ